Pessoal, eu tô arrasada. Eu perdi todos os Miraculous. Nós vamos recuperar um por um, Bugbu. Precisamos descobrir quem o Shadow Moth, quer dizer, o Monarque vai recrutar. Precisamos ficar de olho na Layla. Amiga, é, Ladybug? Na Laila, tem certeza? Deixa que eu cuido disso. Valeu, gatinho. Chegou a hora da gente criar algo maior. Conto com todos vocês dia 13, 7 e meia da noite no clube, ok?